Μία μικρή σύνδεση ιστορική. Ε, ο φίλος ο Λιερός, δεν, έχω, δεν έχουμε γνωριστεί, δεν έχουμε μιλήσει, είναι αν θέλετε συνέχεια μια ε, συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει πριν από 10 ακριβώ χρόνια των κοινωνικών φόρουμ. Ε, Εμεί εδώ, σαν πρωτοβουλία για την είδηση κοινωνικό φόρουμ, και παραμείναμε σε αυτό, δεν μπήκαμε ποτέ στο ελληνικό κοινωνικό φόρουμ. Σαν πρωτοβουλία για την είδηση κοινωνικό φόρουμ στο Ηράκλειο, είχαμε καλέσει τον Δημήτρη Κοτσάκη, στον οποίο αναφέρθηκε στη συλλογιστική του ο ιερός, ε, προσπαθούσαμε να βάλουμε και αναφερόμενοι σε μια ιστορία 15 χρόνων πια, από το ΣΥΑΤ το 1999 και τη διαδικασία των κοινωνικών φόρων στη συνέχεια, στη συζήτηση ανάμεσα στους δύο παίκτες, χοντρά χοντρά και σχηματικά το κράτο και την αγορά, να την, ε, την αναγκαιότητα της παρέμβασης της κοινωνίας. Ε, νομίζω ότι οι δύο ομιλητές μας ε, ξεχωρίζουν ακριβώς σε σχέση με αυτό. Η κυρία Καραμανόφ ακριβώς μας, ε, μας έδωσε την, ε, την αντίληψη της κρατικής ε, θέσμησης, όχι σε εθνικό επίπεδο μόνο, κρατικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι ακριβώς η καλή βαριάτα, Η καλή ιστορία, δηλαδή τη σκέψη μέσα από τι κρατικέ ρυθμίσει, είτε αυτό είναι ο ΙΕ ή οποιαδήποτε υπερκρατική οντότητα, είτε σε περιφερειακό επίπεδο στην, στην Ευρώπη, η θέσπιση όπως θα έπρεπε να είναι η κρατική, η οποία υπερασπίζεται ακριβώς πιο η κοινωνία. Ο Λιερός έβαλε το θέμα της ε, φαντασιακής θέσης της κοινωνίας, χοντρά-χοντρά, εάν κάνω την, ε, ε την, αναφορά, και έχει να κάνει με τα δικά μας. Και είμαστε εδώ. Εδώ που αυτή την ιστορία που σας ανέφερα προηγούμενα, είχαμε κάνει δύο συζητήσεις κανοπορές σε ένα ολόκληρο χρόνο να συζητήσουμε το 2004 τότε που είναι τα κινήματα, τα τη αντιπαγκοσμιοποίηση ή τη εναλλακτική παγκοσμιοποίηση, δεν, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, ε, η οποία ε, κάποιοι τώρα την απαξιώνουν, λένε δεν, δεν υπάρχει, απέτυχε αυτή η διαδικασία. Μα είμαστε μάρτυρες ακριβώ του προχωρήματο αυτή τη διαδικασία μέσα σε, όλη την, ε, σε όλες τις σε παγκόσμιο επίπεδο, σε οργανικό επίπεδο, σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, όπω το ζούμε από τα κλίματα ή για το νερό, τα δικαιώματα δηλαδή των κοινωνιών, ή για, την, ε, για τις κουριέ της καλλιτεχνική, ή για τις, ε, την εναντίωση στι βιομηχανικέ ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγέ ενέργειας. Ε, είμαστε ακριβώ μέσα σε αυτή τη συζήτηση, η οποία ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια με πολύ αποφαλικό τρόπο, από το ΣΙΑΤ και τα κοινωνικά φόρουμ στη Βραζιλία και, και, και τα υπόλοιπα, και τη ανάπτυξη ε, μια συλλογιστική η οποία αναδείχνει ακριβώς την αναγκαιότητα τη ξεχωριστή παρέμβασης τη κοινωνία, μια και βλέπαμε ότι σε επίπεδο κρατικό, το κρατικό εννοώ είτε σε εθνικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, επαναλαμβάνω, βλέπαμε ότι ουσιαστικά η αγορά είχε υπερισχύσει και είχε καθισχύσει την, ε, πάνω στην, ε, στην, στην, στο κράτος είχε αναγκάσει το κράτο να λειτουργεί μονόπλευρα και όχι να κρατάει τι θερμίσει τι οποίε είχαν κρατήσει υποτίθεται του, ε, ε, του, του κράτου δικαίου και της, ε, του κοινωνικού κράτου το οποίο θα πρέπει να υπήρχε. Ε, η συζήτησή μα λοιπόν έχει να κάνει να αναδείξει και εμεί τουλάχιστον σαν προσπάθεια του κοινού τόπου, όπω ονομάζεται η προσπάθεια την οποία, την πρωτοβουλία την οποία έχουμε ξεκινήσει και την οποία θέλουμε να σα κάνουμε μέτωπους, θέλουμε να σα δούμε δηλαδή στα επόμενα να συμμετάσχετε με ενεργητικό τρόπο, ε, περιλαμβάνει ακριβώ αυτή την αντίληψη. Και ποιοι άνθρωποι είμαστε εδώ, είμαστε ακριβώ οι άνθρωποι που αισθανόμαστε ότι θα πρέπει να παρέχουμε σαν κοινωνία για να πετύχουμε πάλι αυτή την ανατροπή ε, να την γυρίσουμε τούμπα. Δηλαδή, την ανατροπή υπέρ τη αγορά και ει βάρο των κοινωνικών δομών, θα πρέπει εμεί να παρέχουμε ανεξάρτητα σαν δομή για να μπορούμε αυτό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να δώσουμε τι διεξόδου. Είμαστε οι γιατροί, είτε δουλεύουν στο ΕΣΥ, είτε δουλεύουν στο κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο, στι δομέ δηλαδή τη αγγλική, είτε είμαστε οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παλεύουμε στα σχολεία μα ή σε κάποιε ανεξάρτητε δομέ. Δυστυχώ είμαστε πολύ πίσω οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με του γιατρού, είτε είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουμε στα δικαιώματα, είτε στο περιβάλλον. Ε, θα ήθελα να επιστήσω ακριβώ αυτή την προσοχή. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, έχουμε διαφορετικέ πολιτικές ταυτότητες, αλλά μα ενώνει ακριβώς μια τέτοια αντίληψη, για την οποία θα πρέπει να καλλιεργήσουμε και μεταξύ μα και να την αναπτύξουμε και στην υπόλοιπη κοινωνία. Και ακριβώ σε αυτό συμβάλλαν. Νομίζω ότι είναι ο κοινό τόπο στον οποίο αναφέρθηκαν με το δικό του τρόπο και η, και η κυρία Καραμάνοφ και ο, ο Λιερός. Ε, θα σας καλέσουμε όλους να το σκεφτείτε και να το παλέψετε σε όλους τους πολιτικούς ή τους κοινωνικούς χώρους στους οποίους βρίσκεται με μια τέτοια αντίληψη. Ξέρετε, να αναφέρω βέβαια τη δεύτερη συζήτηση που κάναμε εκτό από τον Κοτσάκη που αναφέρθηκε στα κοινωνικά φόρμα και στην αναγκαιότητα τη λειτουργία τη κοινωνία σε, μια, σε κάποιε δομέ συζήτηση οι οποίε και φεύγουν από τα κομματικά όρια. Είχαμε και μια πολύ σοβαρή συζήτηση η οποία συνεχίζεται μέχρι τώρα με εισηγήτρια την ε, Βάνα του ε, η οποία είναι από, τα, από, τα από τους σημαντικούς ανθρώπους που παλεύουν είναι στα τωρινά κινήματα και ιδιαίτερα για τις ε, ΒΑΠΕ, ενάντια στις βιομηχανικές απόδοτες. Θέλω να κάνω μια ερώτηση κυρία Καραμανό. Ε, πού θεωρείτε ότι, σε ποια κατεύθυνση θεωρείτε ότι πάει το δίκαιο στο περιβάλλον σήμερα. Γιατί θέλω να πω ότι ε, δυστυχώ για όλα αυτά που συμβαίνουν, ε, υπάρχει μια μεγάλη, δυστυχώ δεν γίνεται, αναγκάζονται, αναγκάζονται οι πολιτικέ ομάδε να κάνουν προσφυγέ για διάφορα θέματα που αφορούν ε, καθημερινά. Ε, και οι αποφάσει είναι λίγο. Δηλαδή, υπάρχουν αποφάσει που θεωρούμε ότι είναι σε μια καλή κατεύθυνση και υπάρχουν και αποφάσει που λίγο μα πάνε πίσω σε σχέση με την έννοια του κοινού. Ε, θα τα πού θεωρείτε ότι πηγαίνει το δίκτυο για το περιβάλλον σήμερα στην Ελλάδα. Ναι, δική μου γνώμη, βέβαια δεν μιλάω σαν ε, μέλο τη Δημοκρατία, ε, νομίζω ότι το δίκαιο γενικά πάει πάρα πολύ άσχημα. Γενικά το δημόσιο δίκαιο πάει πάρα πολύ άσχημα. Ε, σε όλου του τομεί που αφορούν κοινά αγαθά. Η δημόσιο δίκαιο με την έννοια κρατική παρέμβαση και ελέγχων. Και μέσα σε αυτά το πρώτο θύμα είναι το περιβάλλον. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα τα νομοθετήματα που βγαίνουν τα τελευταία χρόνια δεν έχουν τα χαρακτηριστικά νομοθετημάτων. Δηλαδή, ένα νομοθέτημα για να θεωρηθεί ότι είναι γνήσιο νόμο, τι πρέπει να κάνει όποιο και να το αντικείμενό του, να έχει εντοπίσει ένα δημόσιο πρόβλημα, δημόσιο ιδιωτικό, ε, και να έχει επιλέξει μια λύση για το πρόβλημα αυτό με, κριτήρια πολλά και διάφορα, γιατί υπάρχουν και τα δημόσια προβλήματα έχουν πολλά κριτήρια στα οποία, τα οποία πρέπει να συνεργαστούν για να λυθούν, δεν είναι μόνο κριτηριακά. Λοιπόν, τα νομοθετήματα που τα τελευταία χρόνια, πρώτον, δεν αντιμετωπίζουν ειδικώ δημόσια προβλήματα με την έννοια ότι είναι ένα συνοθήλευμα από ουσιαστικά ατομικέ διοικήσει, τι οποίε κανεί μπορεί και εύκολα να αναγνωρίσει εάν γνωρίζει τα πραγματικέ καταστάσει. Είναι τεράστια, είναι ακατανόητα. Ε, Χρησιμοποιούνται μέσα σε λίγε εβδομάδε από ό,τι έχουν ε, ψηφιστεί. Ε, και όσον αφορά ειδικότερα το περιβάλλον, νομίζω ότι είδαμε τώρα φέτο το καλοκαίρι αφενός με το νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό, το οποίο ε, ανέτρεπε πλήρω ε, οποιαδήποτε προστασία του Αιγιαλού, που τουλάχιστον μέχρι τώρα στην ελληνική πραγματικότητα ήταν το σακροσάντου του περιβάλλοντος, δηλαδή όλα τα είχα, είχαν τύχει, όχι όμως οι Αιγιαλοί. Και αυτό έγινε. Ε, δεν έγινε επεσήτη προσωρινά, τουλάχιστον ένα τμήμα, αλλά αναμένεται να Το δασικό νόμο, το, ψηφίστηκε και αυτό σε μια ανοιχτή, ο οποίο ανατρέπει πλήρω την, οποιαδήποτε προστασία δασική ε, είναι ένα, ένας νόμος εξαιρετικά επικίνδυνο. Και επίσης αυτό το οποίο τώρα ακούγεται πολύ και θα το έχετε ακούσει και εσείς σύντομα, εάν ε, δρομολογηθεί μια αναθεώρηση του άρθρου 24 του συντάγματος που αποτελεί και το βασικό νομικό έρισμα όποιο θέλει να ε, υπερασπιστεί το περιβάλλον, αν αναθεωρηθεί και αυτό όπως ακούγεται, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Εάν να προσθέσω και να παρατηρήσω κάτι πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα, βεβαίω συμφωνώ με αυτό που λέει η Καραμανό, από την άλλη έχουμε το ότι και το υφιστάμενο δίκαιο στην ουσία δεν εφαρμόζεται. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί εδώ και δεκαετίε. Για παράδειγμα, το περιβαλλοντικό δίκαιο που τότε θεσπίστηκε στην Ελλάδα δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη. Για παράδειγμα, στι κουριέ έγινε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία ήταν γελιοδέστατη, και τώρα λοιπόν, εγκρίθηκε βεβαίω, α αναρωτηθούμε γιατί και πώ, και τώρα είμαστε στη φάση που γίνεται μελέτη για τι επιπτώσει ε, των μεταναστευτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τη μελέτη περιοριστικών επιπτώσεων. Και αυτά που βρίσκουν οι μελετητέ τώρα είναι, α πούμε, βρίσκουν ειδικού. Εγώ στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν αναφέρονται ειδικοί. Άρα θα φτάσουμε στο σημείο να μα πούνε ότι, ότι κάνει καλό μεταναστευτική δραστηριότητα στι κουμπιέ, γιατί μα έφερε και λίγου που είναι απειλούμενα ήδη. Αυτό είναι ένα τραγικό παράδοξο, το οποίο αναρωτιέμαι πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από ένα κράτο δικαίου, το οποίο πάντα δεν υπήρξε κράτο δικαίου. Και επειδή τουλάχιστον τα χρόνια τη κρίση μα λένε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4, νομίζω του συντάγματο, οι πολίτε είναι υποχρεωμένοι να υπερασπιστούν το σύμφωνα ας, πούμε και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει αυτό και ε, πώς θα πραγματοποιηθεί η, η υποχρέωση μας αυτή από τη στιγμή που όταν ακόμα και σε καταφανείς παρανομίες οι οποίες υποστηρίζονται ή γίνονται από το κράτος, ερχόμαστε με το, αντιμέτωπο με τις δυνάμεις καταστολής. Δηλαδή, είναι υποχρέωσή μα ω προ το Σύνταγμα να συγκρουστούμε βία με τι δυνάμει καταστολή, ή αλλιώ ποια είναι η υποχρέωσή μα σαν πολίτε ως προς το σύμπαν. Εντάξει, θέσατε πολλά θέματα. Το ένα, το βασικό που θέσατε για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκεί υπάρχει πράγματι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί ακριβώς επειδή οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων συντάσσονται από τους ιδιώτες, και συνήθω οι ιδιώτες ε, που είναι και οι ενδιαφερόμενοι για ένα έργο έχουν πάρα πολλού πόρου ε, και μπορούν να κάνουν τι μελέτε περίπου όπως τις θέλουν. Από την άλλη μεριά, η δημόσια διοίκηση ασκεί πολύ ε, περιορισμένο έλεγχο, γιατί αυτή και να πάρουμε και την καλύτερη περίπτωση, δεν έχει το προσωπικό και τη δυνατότητα να ελέγξει τι μελέτε αυτέ. Από την άλλη, οι φορεί οι οποίοι θέλουν να υπερασπιστούν το περιβάλλον δεν έχουν και αυτοί του πόρου και τη δυνατότητα να αντικρούσουν τη μελέτη. Γιατί θα πρέπει να κάνουν μια αντιμελέτη, δηλαδή να διαθέσουν και αυτοί οι πόρου και επιστημονικό δυναμικό ανάλογα με αυτό που συνέταξε τη μελέτη. Οπότε βρίσκονται εκ των πραγμάτων σε μια πολύ πιο αδύναμη θέση. Ε, δεν μπορούν δηλαδή να διαψεύσουν αυτά τα οποία βεβαιώνει η μελέτη, τα οποία δυνατεί να ελέγξει η δίκη, τα οποία λαμβάνουν το δεδομένα, πηγαίνουν στο δικαστήριο, το δικαστήριο λέει ελέγχθηκαν και η δίκη σας βεβαιώνει ότι είναι όλα καλά. Ε, υπάρχει και ένα, ένα διέξοδο πραγματικά το έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει αντιμετωπίσει και μάλιστα πρόσφατα για να κάνει τροποποίηση στην αδικία, αλλά πραγματικά ε, δεν ξέρω πώ μπορεί να ξεπεραστεί. Το άλλο θέμα βέβαια είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν ε, να αφαιθούν, να επαφεθούν μόνο στο δικαστικό έλεγχο. Γιατί υπάρχει και η, αντίληψη ότι το δικαστήριο δεν λειτουργούν ε, με την ταχύτητα και με τον τρόπο που έπρεπε. Αυτό συμβαίνει γιατί το, ε, η δικαιοσύνη, τουλάχιστον η διοικητική δικαιοσύνη, οφείλει να λειτουργεί ω έλεγχο. Δηλαδή προποθέτει ένα σύστημα που λειτουργεί καταρχήν καλά, ορισμένα πράγματα, τι βασικέ αρχέ τη θεωρία του ελέγχου. Ορισμένα πράγματα ξεφεύγουν, πάνε στραβά και έρχεται η δικαιοσύνη και τα διορθώνει και επαναφέρει το σύστημα στην τάξη. Εδώ δεν λειτουργούν καλά και οι άλλε ε, δομέ, δεν λειτουργεί καλά η νομοθετική λειτουργία, δεν λειτουργεί καλά η διοίκηση. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι πολίτε όλοι ε, αμφισβητούν ε, τα, τα πεπραγμένα στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι υπερφορτωμένη και δεν έχει τα μέσα να τη που μπορεί να αποφαθεί. Ε, από την άλλη μεριά προσπαθούν να γίνουν μέτρα για να αποσυμφορήσουν τη δικαιοσύνη τα οποία τίθενται ε, βάρο βάρος της ελεύθερης των πολιτών. Είναι σημαντικά μέτρα αυξήσεις ε, παραβόλων, γίνεται πολύ ακριβή δικαιοσύνη, προβλέπονται ενδεχομένω σε άλλε χώρε αποζημιώσει για όποιον κάνει τη δίκη. Δηλαδή, όλο το σύστημα δεν λειτουργεί καταρχήν καλά και επομένω και ο μηχανισμό ελέγχου που έχει δεν έχουν υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη ούτε την νομοθετική του ούτε την καλή διοίκηση. Δεν υπάρχει. Εγώ είμαι υποτιστής. υπηρετώ την ιδιωτική παιδί συνέπεια δεν θα είμαι αρεστό από όλου τους. Παρ' όλα αυτά, ποτέ μου δεν αισθάνθηκα ότι επιτελώ κάτι Η έννοια του κρατικού, του δημόσιου και του ιδιωτικού είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Κατά συνέπεια έχουν μια ιστορικότητα. Έπαιξαν ένα ιστορικό ρόλο το καθένα. Και τα δύο έχουν ξεπεραστεί σήμερα. Το ο κύριο Βιερός στην εισήγηση συνέλευση του, το το θέμα, είπε ότι πρέπει αυτά και τα δύο να αντικατασταθούν με τη δημόσια κρίση. Παρ' όλα αυτά, είναι ασαφές το ποιο είναι το υποκείμενο αυτής της δημόσιας Τι θα το κάνει δηλαδή, Και αυτό είναι ένα ερώτημα ανοιχτό. Δεν είναι θεωρητικό ερώτημα, είναι πρακτικό η ανθρωπότητα στο μέλλον θα κάνει προσπάθειες να το απαντήσει αυτό, το πώς θα γίνει η δημόσια κτήση, η κοινωνική κτήση καλύτερα θα έλεγα εγώ, η κοινωνική ιδιοκτησία. Πώς θα γίνει, θα κάνει πολλές αποτυχημένες προσπάθειες. Αυτή η μετάβαση θα διαρκέσει χρόνια και ίσως και να μην μπορέσουμε να φτάσουμε ποτέ. Ίσως να έχουμε και ψωγυρίσματα πίσω ξανά στις κρατικές ιδιοκτησίες, πίσω ξανά στις ατομικές ιδιοκτησίες. Τι γίνεται τώρα με τη δικιά μου τη δουλειά. Υπάρχουν συνάδελφοι, καθηγητές, οι οποίοι δεν επιτελούν το ρόλο της ως κοινωνική λειτουργία. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν φαινόμενα διαφοράς, υπάρχουν φαινόμενα καθηγητών που κάνουν ιδιαίτερα σοριδών τις ώρες ε, του μαθήματος κτλ. που αλλιεύουν πελάτες μέσα από αυτό το σύστημα κτλ. Ταυτόχρονα, εμείς ως πρωτιστές, αυτό που κάνουμε έχει μια αξία χρήση. Και έρχονται κάποιοι γονείς, μας πληρώνουν, είναι ιδιοτέλεια από τη δικιά μου την πλευρά αυτό, να ιδιοποιούμε αυτό που κάνω, έτσι, με αυτό ζω, αλλά από την άλλη, ποιο είναι πιο κοντά στην κοινωνική κτήση, ποιο είναι πιο κοντά στην κοινωνική ιδιοκτησία. Αυτό που κάνω εγώ ή αυτό που κάνει ο επίρρος είναι ένα ερώτημα πρακτικό. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Ταυτόχρονα υπάρχουν και θέματα τεράστια, τα οποία θα έλεγα ότι αποτέλεσαν για χρόνια ταμπού και για την αριστερά και για τους προοδευτικούς ανθρώπους όλων των εκδοχών. Για παράδειγμα, θεωρούμε ότι οι τράπεζες, νομίζω ο πρώτος συζητητής το έβαλε στην αυτή τη στιγμή είναι ιδιωτικέ. Ποιο το λέει. Για να δούμε τα στοιχεία. Ποιο εγγυάται τι καταθέσει, οι τράπεζε ή το ελληνικό κράτο. Ποιο τι ανακεφαλαιοποίησε τι τράπεζε, μόνε του, με ίδια κεφάλαια ή με λεφτά του κοινωνικού Μπορεί στο παρελθόν να έγινε ένας διαχωρισμό ανάμεσα στην ιδιοκτησία των τραπεζών και στη λειτουργία τους ως μηχανισμοί συσσόρευσης υπέρ συγκεκριμένων ομάδων, αλλά αυτή τη στιγμή η, ιδιοκτησία τους είναι διάχυτη. Δεν ανήκουν σε κανένα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιωτικέ απόλυτα. Αλλά ούτε και κρατικέ, ούτε δημοσίε. Αυτό ανοίγει ένα πλέγμα συζήτηση που πρέπει να το προσεγγίσουν και οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες επαγγέλλονται ότι θα πάρουν την εξουσία και θα, θα αλλάξουν την κατάσταση. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Πρόταση για ανασυγκρότηση της χώρας παραγωγική σε άλλη κατεύθυνση, χωρίς να ελέγξει αυτό το μηχανισμό των τραπεζών που χρηματοδοτεί την οικονομία και μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη, δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί οι δημόσιες καταθέσεις που αφορούν περίπου 250 δισεκατομμύρια να είναι ανεξέλεγκτο. Αν, υπήρχε, αν υπήρχε κοινωνικός έλεγχος στις τράπεζες, θα μπορούσε να υπάρξει. Αν το κράτο ασκούσε τα κυριαρχικά του δικαιώματα, οι μετοχέ να είναι απλέ και όχι προνομιούχες, να έχει ρόλο, να έχουν ρόλο οι επιστημονικοί φορεί, να έχει, να έχει λόγο η κοινωνία για το πού πηγαίνουν τα δάνεια, για το ποιε επιχειρήσει θα δανειοδοτηθούν κτλ. Για να εφαρμόσουν καινοτομίε κτλ δεν θα είχαμε τα φαινόμενα διαφθοράς στην Λαβερντιάνου. Άρα λοιπόν, αυτό το θέμα που θεωρούσαμε για χρόνια ταμπού για την αριστερά, ότι δεν έπρεπε να το θυμούμε, και ότι είχαμε μείνει στην αντίληψη που είχε παλιά το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι οι τράπεζε πρέπει να κρατικοποιηθούν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Οι απαντήσει είναι σύνθετε. Πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα πολύπλευρα για να μπορέσουμε να δώσουμε μια οριστική απάντηση στο θέμα. Αλλά δείχνει ταυτόχρονα η εικόνα αυτή που διαμορφώνεται σήμερα για τις τράπεζες ότι υπάρχουν και δυνατότητες. Μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Τι θα κόστιζε δηλαδή αν ένα βράδυ η Ελληνική Βουλή σε ένα άσχητο νομοσχέδιο περνούσε το ότι καταργούνται οι προνομιούχες μετοχές. Τι θα άλλαζε. Τίποτα δεν θα άλλαζε. Οι Αμερικανοί το κάνουν. Έχει απλές μετοχές το Αμερικανικό Δημόσιο. Δεν έχει προνομιούχες. Τι θα άλλαζε δηλαδή αν μπορούσαμε μετά με μια σειρά να περάσουμε το δημόσιο ή το κοινωνικό έλεγχο των τραπεζών. Όταν οι τράπεζε έχουν μόνο 5% ίδια κεφάλαια και τα υπόλοιπα είναι ε, κεφάλαια του δημοσίου κτλ. Τι μπορεί να αποτρέψει το κοινωνικό έλεγχο των τραπεζών κτλ. Θέλω να πω ότι όλα αυτά που εννοούμε ότι θέλουμε να, να περιγράψουμε ως κοινωνική ιδιοκτησία ως κοινά κτλ. Δεν είναι μακριά από αυτό που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως μεγάλη ατομική ιδιοκτησία, αλλά λειτουργεί ιδιωτελώς υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, ίσως και να μοιάζω λίγο ρομαντικός, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το θέμα θέλει πολύ ψάξιμο. Η απάντηση στα ερωτήματα δεν είναι απλή και ούτε θα δεχθεί στα επόμενα 100 χρόνια νόμος. Η πολύ τελευταίο. Αν κατανοήσουμε την πραγματικότητα, ότι είμαστε υποτακτικοί και σκλάβοι μια ιστορική διεργασίας εντούμενη. Να κάνουμε ανάλυση της παγκόσμιας κατάστασης με όρου συγκεκριμένου αναμέρα. Να διαμορφώνουμε ενιαία άποψη, ανοιχτά και δημόσια, μέρο συμμετοχή και τη διαμόρφωση και να απαντάμε στο πρόβλημα τι να κάνουμε, όχι με όρου ή στο πρόβλημα μεταρρύθμιση και επανάσταση, όχι με όρου παρακάπτοντα τι ευθύνε να πάμε ενάντια στι ανεξάρτητε δεξαμενέ σκέψει που μα οδηγάνε με όρου ιστορικού ρευασμισμού επιβολή άποψη. Π.χ. Πριτάνη να καταργούν το άσυλο. Π.χ. Πίχτιο 21 να επιβάλλει τι επιβάλλει, τι επέβαλε, γιατί το επέβαλε, τι φταίνε, το δικαίωμα τη ελεύθερη πολιτική έκταση και δράση λοιπόν δεν ξεκίνησε να καταργέται με το κλείσιμο του ΣΕΡ. Η ΕΡΤ έκλεισε για μια αντίτσια, τα πήρε ω ανεξάρτητη εξαμιλή σκέψη, λοποιώντα λόγω όρου κομπλεκτική, ε, ανέστητη, αντιανθρώπινη συγκρότηση επέβαλε με όρου ευνηδιασμού το να κατεβάσει μερικού διακόπτε. Δεν έμαθα ποτέ όμω ότι αυτοί που κατεβάσουν διακόπτε κάποτε του χαίρουν τα χέρια. Δεν έμαθα ποτέ πώ η επίδραση άγρια και ύλη είναι στη δομική συγκρότηση του συστήματο και είναι ανεξάρτητη από την ικανότητα τη επιστήμη να λειτουργήσει ενιαία. Η επιστήμη μπορεί να κάνει οικονομολόγου, νέα οικονομική πολιτική κτλ. Μπορεί να φτιάξει το λόγο του Φρίτμαν, αλλά δεν έμαθα ποτέ ότι η οικονομία δεν είναι ποτέ η επιστήμη, η στατιστική είναι επιστήμη η Μετρολογία, ορία τη πρώτη Των γελίων περάνω των του εμφυδιασμού τη μετρολογία των ποσοτήτων και του δίκαιου τη και τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω. Το τι να κάνουμε λοιπόν είναι πάρα, πάρα πολύ απλό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα κάθε πέρα να ανακαλύπτουν ποιο είναι κύριο ω εργαλείο αποτελεσματική διόρθωση και άμυνα μέχρι του φυσικού δίκαιου. Όλοι οι άνθρωποι ξέρουν ότι ο πολιτισμό που για να επικρατήσουν στην παγκόσμια επικράτεια, ο πολιτισμό των πουλιών, δεν ήταν και κάτι δύσκολο. Η φυσική επιβίωση είναι ανεξάρτητη από τη θέση των νόμων. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ανεξάρτητη από τη θέση των όντων. Η ανθρώπινη κοινωνία θα επιβιώσει γιατί ο καθένα, όχι μόνο με την εργασία, θα δώσει τον καθένα όργανο με τι ανάγκε του, αλλά γιατί είναι, είναι η αιτία τη ύπαρξη. Οι συλλογικότητε οι συντροφικότητε λοιπόν που έκατασπέρνονται. Οι συλλογικότητε οι συντροφικότητε λοιπόν αναγεννιόνται από τα προηγούμενα τη μέρα και προ τα επόμενε 15 μέρε. Πότε θα καταστραφεί η πραγματική φυσιογνωμία και το πραγματικό αυτό που μπορεί κάθε στιγμή να κρύβει η διαθήκη στον αστό. Ποια είναι η διαθήκη στον αστό, το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού που διοικείται το 99% του παγκόσμιου εισοδήματο. Αν ξεκινάμε από κάτι, ότι ξέραμε ότι δεν ισχύει, γιατί η παγκοσμιοποίηση πάντα ήταν η πραγματική ζωή σε παγκόσμια βάση νόμιμα παρακμένη αναπαρακμένη, πάντα η ελληνικοί και οι άλλοι αποκαταστέλλονταν ήταν το εργαλείο επιβολή τη άποψη. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε με ανοιχτέ διαδικασίε συμμετοχή και διαμόρφωση, αναλύοντα αμέσω τι να κάνουμε και αξιοποιώντα τα εργαλεία με ελάχιστη γνώση, τώρα έχω μπροστά μου εργαλείο. στι επόμενε εκλογέ, τι θα κάνουμε. Ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ για να ανοίξει η διαδικασία τη αντιπροσώπευση να την αντιπροσωπεύση, να την αντιπροσωπευτικά του στο ετών. να ανοίξει τη διαδικασία ξανά ο καθένα ανάλογα με τι δυνατότητέ του, στον καθένα γιατί ο άλλο κόσμο εκτό, ανεξάρτητα από το επίπεδο τη κοσμοθεωρία μα, χρειάζεται όλου όλου συντροφικότητα και συλλογικότητα να αναβαθμίσει τα αιτούμενα του χώρου διαλόγου και κοινή δράση, να αναβαθμίσει τα αιτούμενα των θεωρητικών και βιώσιμη ανάπτυξη και να κάνει απαντήσεις στο τι να κάνουμε. Ένα μικρό σχόλιο θέλω να κάνω. Θα ήταν λάθος, συζητώντας για τα κοινά, να τα χρεώσουμε μονοσήματα είτε στην πλευρά του σοσιαλισμού, είτε στην πλευρά του καπιταλισμού. Υπάρχουν κάποια κοινά που βρίσκονται προς τη μια πλευρά και κάποια άλλα κοινά που βρίσκονται προς την άλλη. Μου ήρθε στο μυαλό τώρα, επειδή παρήγγειλα κάποια CD από το Smithsonian Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, το πώ είναι οργανωμένο και πώ διοικείται. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό να το δει κανεί. Πρέπει να είναι ο μεγαλύτερο πολιτιστικό οργανισμό στον ΗΠΑ. Εκ, του κληροδοτήματο, επικεφαλή είναι ο στον ΗΠΑ, δεύτερη στην ιεραρχία, η δεύτερη στην ιεραρχία είναι ο αντιπρόεδρο, και μετά υπάρχει μια, ένα περίπλοκο σύστημα με το οποίο εμπλέκονται διάφοροι φορείς ε, των ε, Ηνωμένων Πολιτειών στη διαχείρισή του. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ένας καπιταλισμός όσο πιο πολύ έχει ισχυρά τα καπιταλιστικά κοινά, τα λέω για να συνονιθούμε εδώ, στα πλαίσια του, τόσο πιο ισχυρός είναι. Και γι' αυτό οι Γερμανοί τα έχουν, γι' αυτό οι Αμερικάνοι τα έχουν, ενώ οι Βούλγαροι, οι Γεωργιανοί δεν τα Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ε, αυτό έχει μια μεγάλη σημασία ακριβώς γιατί μας δείχνει ότι τα κοινά αποτελούν ένα πεδίο σύγκρουσης. Και εκεί οι θέσει δεν είναι πάντα σαφής. Η Έλληνο Όστρο, συζητώντα για τις περίφημες περιφράξεις στην Αγγλία μετά το 16ο αιώνα, που αρπάξαν τη γη των χωρικών για να στηρίξουν την ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Βρετανία, παρατηρεί το εξή ενδιαφέρον. Επειδή εν σε αυτοί που απετέλεσαν τι ΗΠΑ ήταν φυγάδε από την Αγγλία και διωγμένοι από την Αγγλία, μετέφεραν αυτού του θεσμού που κατέστρεφε εκείνη την εποχή χάρη του καπιταλισμού το αγγλικό κράτο στι ΗΠΑ. Και το μεγαλείο και η δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, του αμερικάνικου καπιταλισμού, στηρίχθηκε πολύ σε αυτούς τους συλλογικούς ε, θεσμούς που είχαν οι, οι Άγγλοι χωρικοί. Μάλιστα, συζητώντας το παλιό πρόβλημα γιατί αναπτύχθηκαν οι Ηνωμένε Πολιτείε ενώ η Λατινική Αμερική πήρε το δρόμο που πήρε, λέει Όστρο, ότι αν είχαν έρθει αυτοί που ανέλαβαν τη διοίκηση τη ε, Λατινική Αμερική από την Καταλωνία, όπου είχε πολύ αναπτυγμένα τέτοια συστήματα, και όχι από τη Μαδρίτη, που δεν είχε, πιθανόν η ιστορία να ήταν διαφορετική. Δηλαδή, αν θέλουμε να σωθούμε, να, να να υπάρχουμε ως κοινωνία, είναι κάποιες μορφής κοινών ανάγκη απόλυτη. Από εκεί πέρα φυσικά εγώ δεν υπερασπίζομαι με βάση τη δική μου ιδεολογία αυτά τα οποία αποκάλυψα καπιταλιστικά κοινά. Ωστόσο πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κανένας καπιταλισμός δεν μπορεί να παραμείνει ισχυρό αν αυτό το πράγμα έχει καταρρεύσει. Και μια ακόμα και τελευταία παρατήρηση για να καταλάβουμε πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα. Οι νεοφιλελεύθεροι ψεύδονται όταν ισχυρίζονται ότι βρίσκονται σε σύγκρουση με την αγορά. Όπως πολύ σωστά υπόθηκε, η αγορά είναι με τη σειρά τη ένας δημόσιος θεσμός. Πολύ δύσκολα, είναι παντελώς αδύνατο να υπάρξει αγορά χωρίς να υπάρχει από δίπλα το κράτος ή στην πραγματικότητα, όταν οι φιλελεύθεροι στρέφονται εναντίον του κράτου και τη κρατική ιδιοκτησία, άλλα είναι τα επίδικα. Και όχι ακριβώ το κράτο. Άλλωστε, όπου πήραν τη διοίκηση και όπου άσκησαν εξουσία και για δεκαετίε, το κράτο δεν μίκρινε στο σύνολό του καθόλου μα καθόλου. Το αντίθετο, μεγάλωσε. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε ότι και η αγορά με τη σειρά τη είναι ένα δημόσιο δεσμό. για να συνοψίσω λίγο ένα προγραμματισμό που φαίνεται να ακούστηκε ε, για τα κοινά και την αυτοδιαχείριση κτλ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι για κάθε πρόβλημα λαμβάνεται πάντα μία απόφαση. Είτε είναι προσωπικό μα πρόβλημα, είτε είναι δημόσιο πρόβλημα. Για τα δημόσια προβλήματα, οι αποφάσει λαμβάνονται δημόσια και λαμβάνονται με έναν ορισμένο τρόπο. Δηλαδή, λαμβάνονται από έναν ε, κρατικό μηχανισμό που είναι η Βουλή, είναι η δίκηση που τα εφαρμόζει, είναι η δικαστήρια που τα ελέγχουν. Αυτό το σύστημα ζούμε, αυτό είναι το σύνταγμά μα. Επομένω, και αν ακόμα αποφασιστεί η αυτοδιαχείριση, θα πρέπει να είναι κάποιο τρόπο να ρυθμιστεί από κάποιου νόμου. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε σαν πολύ βασικό στόχο, αφού το κράτο μέχρι στιγμή είναι ό,τι καλύτερο έχουμε σκεφτεί για να λαμβάνει αποφάσει για δημόσια προβλήματα, πώ θα το βελτιώσουμε. Αυτή είναι και η έννοια τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ότι χρειαζόμαστε ένα κράτο το οποίο θα έχει την ηθική, θα έχει την ικανότητα, θα έχει τη σοφία, την επιστημονική και θα έχει του πόρου για να εφαρμόσει μια τέτοια πολιτική. Τουλάχιστον στο σύστημα που έχουμε θεσμοθετημένο στη χώρα μα. Και θα τελειώσω έτσι με έναν ε, μύθο που θα μα δείξει πόσο παλιό είναι το θέμα των κοινών. Και, γιατί νομίζω στην ελληνική μυθολογία έχουν λεχθεί τα πάντα. Αυτό είναι ένα ε, παλιό μύθο που αρισκόταν να μα το λέει στο πέμπτο τμήμα ο κ. Δεκλερή, ο μύθο του Ερεσίχθωνα, ο οποίο ήταν ένα ε, βασιλιά στη Θράκη, πάρα πολύ άπλιστο. Ε, ό,τι έβλεπε ήθελε να το αποκτήσει, να γίνει δικό του. Και είχε χτίσει τα πάντα, ανάκτορα, παλάτια, είχε μαζέψει άπειρο πλούτο στο παλάτι του. Και το μόνο που είχε απομείνει ήταν ένα ιερό τη Δήμητρα σε ένα λόφο απέναντι κατάφυτο. Και θέλησε και εκεί να χτίσει ένα πολύ μεγάλο παλάτι. Ε, η Δήμητρα του το απαγόρευσε και τον καταράστηκε ότι αν το κάνει θα τιμωρηθεί αυστηρά. Αυτό το έκανε, πράγματι έκοψε τα δέντρα και έκτισε το μεγάλο παλάτι. Και η κατάρα τη θεά ήταν ότι από εκεί και πέρα αυτό θα έτρωγε αντισταμάτητα και δεν θα χώρτενε ποτέ. Με αποτέλεσμα ότι αυτό αφού κατέφαγε τα πάντα μέσα στο βασίλειο του, κατέληξε να φάει και τι ίδιε του τι άρκε και να πεθάνει. Νομίζω ότι είναι ένα μύθο που πάρα πολύ παραστατικά ε, μας δίνει την εικόνα πραγμάτων που μπορεί να συμβούν στο μέλλον ή συμβαίνουν ήδη. Και ε, με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε.